Eh, soc el Julio Las Obras, que sóc el director de l'Escola d'Adults d'aquí de Santa Perpètua. Eh, em dic Raúl Ramos i sóc membre de la Junta de l'AMPA de l'Escola Tau. Soc l'Isabel Román, sóc mare de dos fills, un nen de 8 anys i una nena de 6 anys, que són alumnes dels Aiguarols i vinc de, bueno, com a part de l'AMPA i també a títol personal. Jo soy Pilar, madre de dos niñas que estan en edad escolar. Soy miembro de l'AMPA del Colegio Sagrada Familia. Eh, empresaria, que, tenemos una pequeña empresa aquí también familiar en Santa Perpetua y vengo como ciudadano. Yo mm. soy Doncs jo la Alejo y vinc del Cat Santa Perpetua y bueno, vengo en función de agenda salud. Me, llamo Puri, bueno, vengo mm, a título particular, con personal, como, como ciudadano de Santa Perpetua, pero bueno, estoy muy vinculada a la educación porque, bueno, soy pedagoga eh, y trabajo además con, con personas discapacitadas. Doncs m'ha semblat molt interessant i la veritat és que és interessant perquè trobo que la coordinació, igual que dins d'un centre docent, doncs en aquest cas la coordinació de totes les entitats i tots els agents de Santa Perpètua eh, és molt important per, per millorar l'educació i fer partíceps d'aquesta educació a, a totes les persones que viuen a la, al municipi i a la població. És un primer pas cap a bueno, recollir l'opinió de, de diferents entorns de, del poble que podem contribuir a millorar l'educació. S'educa durant les 24 hores del dia, a fora de l'escola, a dintre, en escolars, eh, quan vas pel carrer i expliques que no han de fer caca els gossos al, al terra o que no han de llançar les borilles al terra, l'educació és és que són les 24 hores que estàs educant els nens i educant-te tu també tu mateix. O sea que está muy bien que sin parlat de tots los àmbits de, la educación dentro del municipio. El hecho de que el municipio le dé voz al ciudadano que quiera saber mm, sus necesidades, que, le interesa, que, le apetece que su ciudad le, enseñe. O sea, me ha parecido increíble. Además han salido muchísimas propuestas. Los niños son nuestro futuro y es importante que nos preocupemos de dejarles un mundo mejor. Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és la manca d'implicació que, que es percep per part de, de la ciutadania, de, de les famílies, no? del paper que ha de jugar la família a l'escola i de la poca coordinació també que hi ha entre els diferents entorns que, que tenen alguna que dir a l'educació. Bueno, els que han sortit que m'han cridat l'atenció és, per exemple, la falta d'infraestructures, que encara tenim moltes escoles en, en barracons. L'alta taxa de fracàs escolar que hi ha, no? i que és una cosa que preocupa i a més a més que veus que sense una formació cada cop és més difícil accedir al, al món laboral. Llavors tota aquesta gent queda com despenjada ja d'una possible feina en el futur. Que a vegades el que passa és que aquests alumnes que fracassen, que fracassen no ens arriben a l'escola i és una de les coses que s'hauria de millorar. parlat de moltes, per exemple, una és l'implicació de les famílies cap a l'escola, és a dir, que no quedi com separat l'escola del que és la família, i ja treballar tot el tema de, del fracàs des de molt petits, és a dir, acompanyar, no és una cosa que, que surt de cop als 15 o als 17 anys, sinó que s'ha de treballar des de petit. Llavors, acompanyar des de l'escola, fer molt, fomentar molt les relacions entre escoles, entre famílies i escoles, entre altres eh, agents de la, del municipi que poden també col·laborar amb això i que hi hagi molt, sobretot molta informació i molta, molta, molt treball en xarxa. No? Han sortit a propostes com per exemple doncs, unes, unes, vies ver, unes vies escolars diguem perquè la gent utilitzi menys el cotxe i, i pugui desplaçar-se més a peu als diferents centres educatius. Home, doncs començar a, a debatre aquests temes des d'una perspectiva eh, més integradora. No? Ara, per exemple, el Consell Escolar Municipal doncs, hi participem les entitats que estem molt directament relacionades amb l'educació informació, però és veritat que obrir aquest Consell a, doncs, a representants d'empreses, d'altres entitats, pot ser una bona idea per tal d'anar progressant en aquest camí. La major promoció de, de l'oferta educativa en general, que també trobo que és positiu, perquè, per exemple, des de la meva escola sí que ho fem, però si estic dient que no ens arriben tots els alumnes que podrien arribar, és que realment necessitem un recolzament en aquesta, en aquesta promoció? Bueno, treballar doncs, que el tema educatiu doncs, a moltes escoles està molt obsolet perquè hi ha escoles que fa molts anys que treballen de la mateixa manera. Tenim alguna escola al municipi que ja està treballant més el tema de projectes, que és més innovador. El, el acercar la, los alumnos a la empresa yo creo que es fundamental porque creo que, que los niños tienen que saber que tienen que pueden tener acceso a, a un empleo que realmente les haga felices en sus vidas, que puedan tener esa oportunidad de trabajar en lo que les gusta, porque puesto que vamos a tener que dedicar muchas horas a ese tema, pues es importante que ellos puedan tener esa oportunidad de, conocer por dentro mm, cada trabajo, que les puede aportar o que necesitan que, ellos aporten a, esos trabajos. Porque yo creo que de eso dependerá gran parte de su bienestar.